今回の目標は豊タだ。夕方、この店に殴り込みに行く。静かにやれよ。民間人は多くはいないはずだ。車は最高級のやつだ。ヨーロッパと日本から高性能な車を輸入して取り扱っている。機能美があるいい車だ。そして何より高く売れる。今話しているのはここ、ジョージタウンの家の値段だ。